大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播，开工大吉，新年快乐！虽然现在还是人寅虎年，各位记得立春之后才是癸卯兔年，所以说我们现在说的新年快乐，基本上都是预祝一时间的新年啦，这还没有到的。不过我们还是要以全新的态度来面对这个二零二三。 这各位要知道啊，我们此时此刻已经是一月二十九日的一月底了。虽然刚过完年了，但是二零二三呢已经经过将近一个月了。我们整个二零二三年只剩下十一个月，所以光阴似箭，岁月如梭。我们每一天呢都应该比昨天更进一步。我们也不要忘记啊，我们每一天其实也都在衰老中，让自己更好。 其实是我们自己的责任跟义务，您说是吗？那这几天呢，老师在处理说在上在在中国开公司的事情啊，当然也面试了很多的文档，还有就是做一些帮老师做一些编剧或者是一些策划之类的。这是真奇怪，这面 <laughs> 面试了很多人，怎么好像都还是跟不上老师的痛？是我太难搞吗？哦、那各位有没有？ 有信心来加入老师团队的，给老师报名一下哈，你要帮老师写剧本呐，或者写的内容啊，这其实是不容易的，那因为老师比较特殊吧哈，要非主流， <laughs> 非主流的模式，好吗？老师还是持续去去找这些文档呐，或者是一些策划来加入老师团队，好吗？那我们今天内容是比较多啊，那我们直接进入这个主题，所以说我们经历了这个超长的年假，我们很多事情啊都可以放缓起来。 过完年后再开始进行，也就是明天开始上班。但是这个世界啊，跟我们的年龄一样，都没有停下来的打算。美国的经济调控现在进入了一个尴尬的时间，怎么样说尴尬呢？因为在财政上，美国联准会要全力打压美国的通膨，使用的最大工具之一啊，那就是升息。我们过去说到啊，升息这件事情啊，最终会升到你众叛亲离，为什么呢？ 因为升息本身呢，就是把全世界的钱要去吸回去到美国的境内，用来填补美国发出去过多美元的缺口，同时也吸回啊，让这个钱呢，再把它流通在美国社会里面的钱啊，全部吸到这个银行里面去。但主要的用途啊，是让市场上流通的钱变少了，那么通货膨胀就可以获得压制，数字上的压制。然后呢，这个结果必然会引起来通缩。 经济一定会萧条一阵子，然后再启用什么降息的手段，再把适量的钱撒回到市场，借此达到经济可以稳定成长，又不会让物价涨过高的办法。这个做法有没有用？这个做法在历史上来说啊，它是很有用的，至少在过去美国金融与经济的历史上面啊，它是真的是很有用，也都成功了。但是使用这个招式啊。 也的确让美国的经济面临到了大萧条的场景，这都是必经之路。各位要知道，老师讲的是必经之路，你做这个事情一定会有这个结果，哪怕说是阵痛也是一样，这是必然的结果。记得老师说是必然的结果，不可能不经过这个结果，然后达到他所要的一个目的，这是不可能的。任何一个经济学都告诉你，这是不可能可以达到的事情。 然而，问题是我们先不论这个故技重施是不是在此时此刻的世界经济，它一定会有用。我们应该思考的事情是，美国现在做这件事情，时空环境是不是很恰当？这要反过来看，不是看它做法，而是看它整个外面的环境。这个过年前呢，我们要讨论过这个问题，那就是美国现在的负债率啊，那是非常非常之高的，而且这个负债未来只会更高，很难降低。 为什么？因为美国现在不出意外的又出意外了， <laughs> 是不是？他又要怎么样调高举债上限，这样才能维持美国政府国家的运作。而美国现在的经济啊，入不敷出已经是既定的事实，谁当总统都一样，不是拜登是不是太老了，或是哪一个二十岁的总统来当就不会有这个问题？不是，这个是既定的事实。他除了提高举债上限。 美国是已经没有办法弄来更多的钱，那么利滚利，息滚息，美国终究会让高足的债台给压垮，而这后面的问题啊，就会变得非常的严重。而要解燃眉之急啊，那首先必须要做的是什么呢？就是让美元贬值，就像在二零二一年的时候一样，让全世界来替美国填补这个巨大的财务黑洞。 因为它是世界货币嘛，而且是美元霸权，说它可以通过这件事情达到这个效果，那其他国家是不行的。但是问题是，美国才刚刚收割过全世界的韭菜，没有超过两年，明所以说三年五年之内啊，战争会不会扩大，我们都还不知道。那么你总得要给这些被你收割过的国家哦，那韭菜长高的时间吧。 但是可以预期的，这两年必须一定要让美元贬值，因为美债必须要提高上限，不然美国政府是无以为继，政府无法运作，连黄石公园都没有人去扫厕所跟收垃圾。所以这两件事情，它其实还是指向一件事情，那就是美债必须要提高，美元必须要贬值。但是又回到一个问题：美国这些债最后都能够还得起吗？ 这个答案当然是否定的，美国几乎没有办法可以还得起它的美债，为什么呢？因为你国债要还得起啊，那就跟我们百姓去欠债的贷款也是一样，你必须首先有收入，扣掉你必要性的支出之后，节省下来的钱拿去定期偿还你欠下的债务。 然后不断不不不要去再去创造去新的债债务，这样我们才能够拥有不负债的人生。这个部分呢，相信大家都应该同意。我贷款没有什么问题，你就要定期的去还，而且你不要创造新的贷款，好洞不要越挖越大。那这是消灭债务最好的方法，也是你正常的资金杠杆使用的模式，这是合理的。贷款不是都是坏的哦，它也是个合理的资金杠杆运用的方式。 那么问题来了，美国有往这方面进行吗？有，这是肯定有的。他想创造收入嘛？但是现实的环境不允许他的事情进展的这么顺利。例如我们之前所提到的四方晶片联盟，这个就是美国想创造大笔收入的办法之一啊。现在又包含了跟其他国家加强对中国的晶片的封锁，所以长江存储啊，据说他已经大大力的裁员，而且他的新厂也不能去盖了。 那这个台湾晶片产业啊，它也都移到了美国。那美国会有什么样的大力多？这个我们之前直播有讲过了，这里我们不去重复去赘述。但是真的要完成这个四方晶片联盟的真正收益，美国又必须砸入数百亿美元的补贴，这件事情才能够有办法去进展。毕竟这个是一个高科技产业，它消耗到的不只是人才，还有很多的什么钱财。 当然，这个除了金钱的力量，它也还需要的是时间。当然，我们台湾的厂商也很争气，比如说台积电吧，今年就可以把三纳米的晶片进行了量产。当然，三纳米可以进行量产，不是只有台湾，韩国也可以。韩国的三星啊，它也可以量产这个三纳米的晶片，不过差异是在台积电的良率啊，可以达到百分之七十的，也是产品是 OK 的。 那韩国的三星呢？据说了啊，老师不是业界的人，老师只能从老师找到的资料里面来说。据说韩国的三星，它的良率就百分之二十，就是你出产十片啊，只有两片是可以用的。那台湾出产十片，七片是可以用的。所以，我们有可以用另一个方法来看，很粗略的方法来看，就是韩国你要生产三纳米的成本，那你是不是就有可能至少是台湾的三倍呢？所以说，在价格上面啊，目前还是台积电比较有竞争力。 而且你的良率高，代表你出货的数量，真正可以出货的数量是很多的，所以说你才能够供应得起世界各国所需要用到的高科技晶片厂。但是同样的东西在美国生产就不一定会有一样的结果，因为在美国生产成本一定比台湾来的高，那么原本的价格优势有可能会被人工或是场地成本所稀释。这个部分我们之前也有提过，这里我们简单的带一下而已。 那么这个问题呢，往后会有多严重呢？我们这个可以说，美国的问题不仅仅是国债居高不下，而是现在进行的裁员风波，这是更需要令我们谨慎看待的问题之一。说到裁员呢，美国的裁员的问题啊，从去年底不断的开始传出，但是这个问题有很多朋友没有意识到这个事情到底有多严重。那反正是别人丢工作，又不是我，对不对？管我屁事，是不是？ 而为什么说它严重呢？因为这一次裁员的主力啊，并不是过去我们所看到的他裁蓝领阶级，那你回去领这个就业种什么失业补助金就可以这么简单。过去在疫情的时候，很多蓝领的都直接把你裁掉，白领的在家上班，然后呢，他们领大量的失业的补助金啊，这个是在我们的特朗普先生啊，就川普总统他在执行的一个过程。但是这次裁员的是白领阶级。 这些人基本上可以说是中产阶级的代表啊，包括什么呢？包括华尔街跟高科技公司等等之类的员工，他们原本可以在家里工作的。而这些人其实是社会经济的一个很重要的枢纽，它是一个很关键的社会阶层的位置。为什么呢？因为他们可以说对于精致商品是消费的主力之一。 我们要注意到一件事情啊，那就是美国在大傻逼 Q E 的阶段，我们可以看到美国的房地产跟车市突然的蓬勃了起来，德州突然涨价涨很高，但这里面还是有讲究的，那就是车市这一块涨最高的不是新车，而是二手车市场，绝对不是新出厂的车汽车。为什么呢？因为蓝领阶级的人他拿到免费的美元之后啊，他金的其实没有很高。 所以他能够买得起的就是二手车，因为当时发放的美元啊，就是你是个人，然后你这个呼吸在美国合法拘留，你都可以拿到钱。原本就没有什么存款的人，拿到了这笔钱，他当然也不会把它变成存款嘛，他也会拿去买他们能力所及的东西。那今天这个车子可能原本是一千美元，他今天拿到五百美元的补助，那让车商就觉得你有多多多钱的嘛，我就涨一点，两千两百美元好不好？ 那这个时候他就他就说啊，我本来需要花一千元出去，那我现在只要花五百，但是他又涨价两百，好吧，那我自己再多贴两百美元进去，那是不是其实就是推高了这二手车的一个市场？所以是说哦，他涨价涨在二手车，但是百姓贴了钱，他也还是觉得他赚到了。事实上啊，这个钱他是没有赚到的。所以说，二手车的市场啊，在二零二一年的时候啊，哦，这这个水涨船高了。而不动产又是另外一件事情。 不动产的涨价啊，除了他们的经济解封、社会恢复运作之外，最重要的关键当然还是借钱的成本很低很低。因为当时特朗普总统就是怎么样呢？我就是撒钱嘛，几乎等于是免利息的意味存在。那么不动产交易自然就会热络了，因为我买房子几乎不用钱的感觉，对，因为贷款嘛，是不是？甚至有些就还可以全额贷，对不对？但是，一切都会随着升息而出现一定的问题。 为什么呢？因为二手车刚刚讲到了，二手车它不一定是全款去买的，有些他还是做贷款。那贷款利息增加了，房屋贷款的利息也增加了，这些都还好，除了很不善于理财的家庭之外，大部分都是扛着压力重了一点，而不至于让你的生活过不下去。但是问题是，企业的资金成本也是大幅的增加。 而且这个增加目前还不知道会到什么时候，它会一直停止它的升息的脚步。很多的评论家或是金融专家去认为啊，目前美国市场的压力跟走向跟百姓的期望，会让联准会不得不放歌啊，就是说我升息脚步放缓，甚至是我停止升息的状况，以及避免它去打击现在还热络的就业市场，甚至让美国的经济硬着陆。 各位要知道，美国的这个白领大裁员的状况之下，他的蓝领阶级居然还是很容易找到工作，而且上班是没有什么问题的，而且他一个人可以选择好多的工作，这就产生了一个非常有趣的一个现象。但是问题是，我们刚才讲到联准会它的升息的步调，联准会啊，它是一个一财务独立的一个这个小政府单位了。 就不要说是联准会，就是一般国家的，它的一个财政部哦，他去统筹这个预算或者利率的，他都不会太被市场所干预，而是按照他们的财务专业的眼光跟看法来决定他们的财政的方向，还有利率走向的路线。例如什么？我们举个例子，为什么老师可以这么说？例如离我们最近的日本，戳破日本泡沫经济的不仅仅是美国的广场协议而已。 还包含了日本政府他自己亲手把这个无限膨胀的经济泡沫给他直接的一个戳破。这个日本的泡沫经济啊，我们别的不说，在一九八九年的十二月二十九日，就是他们当年的封关最后一天，日本的日经指数达到多高的点位呢？达到了三万八千九百五十七点四四点。 而这个点数到了二零零三年啊，才过了没有多久，这个日经指数跌破了八千点。它不是跌了八千点，而是整个日经指数跌到不足八千点，这个是差很多啊，这个差很多，等于它跌了三万点了，好不好？就这么简单讲。而近年的最低点在哪里呢？是在二零二零年的新冠疫情扩散的阶段，日经指数啊，它的它的点位是一万六千点。 而它一直都这么低吗？没有，这几年还是有涨回来的。比如说，这这两天老师在做功课的时候，日经指数啊，它已经回到了两万七千三百八十点上下。这意味着什么？这意味着，即使这个泡沫经济经过了三十年，日本的经济都遥远远遥望着一九八九年的最后一个封关日——十二月二十九日。 所以老师要说的事情是经济的问题，它不是一个月、两个月，甚至一两年的事情，稍有不慎，它就是以十年为一个周期单位来去运作的是问题。而美国现在正在面临这个问题的再次展现。而我们刚刚谈到了美国裁员的问题啊，裁掉的它是一群中产阶级，这些人有能力购买汽车，而且是新车。 有能力购买房子，而且是新城屋；有能力投资股票的这一群人，他一买可能就不是像老师买一个五股、十股、一百股，对不对？他买就是几十张，是不是？他瞬间造成这些人大量的失业率。这些人失业啊，他有些人他可以怎么样呢？他我本来就有钱的人，对，我每个月可能就是就可能就是一万块或两万块美元的收入，那么我就可能可以撑好一阵子，我不用担心生存的问题，因为我有投资理财跟储蓄的观念，这个。 这个在华裔上面啊，这非常多的。无论是华裔里面，不不不只是只有中国人啊，啊，包含了比如说马来西亚移民，或是越南移民啊，或者是台湾移民、香港移民啊，这些亚裔的，通常都有储蓄的概念。无论他到第几代，大部分啊，你是到中产阶级这个位置的，都会有储蓄的观念。那即使是你你是可能是中下阶层的，但是如果你是第一代到了美国移民，通常也还会有储蓄的观念。 毕竟身处异国他乡，哪怕是你的梦想之地，这个生存的环境啊，还是逼着你必须要为未来所着想。这个是亚洲深藏在身体里面的这个文化。但是除此之外，还有一大票人是长时间过着“今朝有酒今朝醉”，待遇好我就领得多，领得多我就花得多，他也不会给自己留存太多的存款，因为一直以来他们都是胜利的精英人士。 我这个月钱花完，我下个月钱又会进来。不认为自己有一天会被辞退的可能，而且即使你被辞退啊，那也没关系。我是有学历，我是有经历，我是有经验的人，这些足以让我找到下一份待遇类似甚至更好的工作机会。我们华人或是亚裔习以为常的储蓄跟危机意识啊，在欧美在其他种族里面，它不一定是一个常识。 这不是说哪一个国家、哪一个地区的文化好或不好，或是对跟错，这是生活方式的不一样而已，好吗？那么问题来了，这些有能力买房、买车、买新房、买新车的人，变成了一大批没有能力买新房、没有能力买新车的人。那么未来的新屋的营建业，未来车厂所推出来的汽车业。 这些经济火车头的产业做出来的东西，谁去买？当没有人要去买新车的时候，代表就是这些中产阶级的人，为了填补他现在所需要的财务问题，他把他原来很好的新车，哎，无论是双 B 的，无论是特斯拉，无论是什么样的哈，玛莎拉蒂、玛莎拉蒂，好，他都把它卖掉，然后去买一个代步的二手车，可能就是福特，可能就是 Toyota 之类的。 那么你二手车的量就会变得很多，那你是不是就没有办法让这个车子市场继续蓬勃下去了？而房地产跟汽车产业它失去了真正的买家，那么它第一它就不需要这么多的工人，所以白领以下的蓝领裁员，这个可能在今年的上半年也会慢慢的开始浮现，而失去大量中产阶级的经济。 美国的大资本企业，它就变成怎么样？比较轻松了，对不对？因为这些人还有开玩笑，一天上班五六个小时，就领了我大一大杯的人工钱，对不对？那我现在既然跟中国感情也不好，那我现在呢买的东西也不多，那我把这些人裁掉，断尾求生，看看财务报表，两三年不是什么问题。所以说，大资本企业它反而会过得比较轻松，但是中下阶层做对个坠落的速度啊。 这才是我们现在要非常注意跟关切的部分。那老师说这么多啊，这也不是为，也不是各位不要误会，老师说是不是要讲就是东升西降，然后美国是该死，他们是万恶的冤首，绝对不是这样啊！看老师的节目，如果你一直觉得老师是在唱衰美国，这个是这个是你就误会老师了啊！为什么？老师非常希望美国好啊，美国要很强势才行。为什么？因为老师在 YouTube 上做节目，领的就是美元的收入，你知道吗？ 所以说美国不好，我拿到的广告分润就会大减，对不对？比如说二零二一年，老师的收入就锐减了，加上又被限流，对不对？得罪了幕后黑手，是不是限流？对，以前我们不要小看老师嘞，老师以前在还在正常的状况之下，我每一篇视频是有十万的浏览数的，十万哦，现在基本上先来四千，后面的慢慢再降。为什么？这个有时候不要讲太多了，就是这样子，那我也没办法，对不对？啊，加上老师也不卖什么商品，是不是？所以说老师不是说老师安贫乐道啊。 这老师自己还真的是蛮清贫的，好吗？所以现在对美国一般百姓啊，简单来说，就是高中以下学历的百姓而言，现在的生活可以说没有太大的感触，因为油价也降下来了，你买药也会有补贴，工作也能够找到，而且还有很多工作可以选，似乎一切的一切都在往好的方向去迈进。这其实，在经济上就变成了我们可以看作它是釜底抽薪的意味。 你烧滚的这个大锅子，哦，它火正在一直烧，然后它一直在滚，在一直在沸腾状况之下，我们把它下面的火关掉了，或是把那个柴给收走了，不继续烧了，那请问锅子会立刻结冰吗？不会嘛，对不对？锅子还是一样的火热，水一样的沸腾，它的温度是慢慢的递减下来，但是它递减到一定的温度的时候，那它就会堕落的速度就会非常非常的快，而且它还要配合外部经济的恶劣。 那个整个局势就很容易急转直下，面对到的是很大的经济挑战。说不可能吗？老师还是啰里吧嗦讲一样的故事。美国的经济大恐慌时期跟日本的泡沫经济，它发生可不是用十年的时间发生，它发生就是一个月里面，让你从巨富变成赤贫，在街上乞讨的日子都会有。这个是大家必须要注意的。 而老师在这里也只能说啊，如果你现在啊，您现在在美国生活，而且你是刚刚退休不久的老朋友，而且你是领着美国政府发给你的退休金，那么老师在这里必须要非常的建议您要好好规划自己的储蓄计划，避免二十年后退休金不一定可以持续使用的状态。当然，这是推测。 不是一定会成真，老师只是建议你，即使退休，要给自己留退路。这不说别的啊，比如说台湾的退休金政策，对不对？你那个十八趴的这个问题，不是也是把过去已经退休朋友的待遇，直接硬生生的给他一刀切砍一大半呢？老在说供体时间。 你怎么可以把把过去已退休的人供抵时间呢？是不是这不对啊？你你之前答应人家的事情，现在说我环境变了，我不给你，而且就是砍退休金，对不对？所以无论如何，防患未然才是最重要的关键，这各位一定要去注意。而其实退休的问题啊，大家都必须要严重的对待，尤其现在六十五岁以下的朋友，我们呐的平均余命都会越来越高，随着医疗技术的发达。 但是我们普遍面临到少子化跟老年化，那么未来的政府如何能够支付给我们这一大群老头跟老太太一生所需要的退休金，那就值得讨论了。我们现在的退休金的设计啊，无论你是哪一个国家，哪怕你是中国，哪怕你是任何国家都好，我们现在大部分国家的退休金政策都是在人口增长期作为财政的设计，但是，一旦人口的增长缓下来， 平均余命又是提高，那么这个问题就一定会在我们这些六十五岁以下的人身上去显现。远的不说，日本又是一个血淋淋的案例，许多日本老人到了八十岁还得出来打工养家，为什么？因为他的儿子也是五六十岁的人，他也失业了，然后儿子他又有他的儿子，所以说子孙满堂一起回老家投靠老爸老母。 那么这个时候，无论你多老，只要你能干，你是一个能干的人，你就得继续想办法干下去。一语双关，不管你多能干，只要你能干，你就得干下去。这个问题不会只有日本，日本只是缩短了这个过程，别人需要两百年达到的问题，日本五十年就把它达到了。所以日本的社会啊，真的很值得我们研究跟借鉴，好吗？ 好，好，那我们先看各位什么问题哈。哎呀，看各位什么问题哈。呃呃，保险的权益有没有什么改变？保险不会失效这个保险基本上是不会失效。如果你发现保险哪天失效，世界经济也垮台了，那你你保险以外的东西也没什么用了。我说真的啦，好吗？大家好哈。二零一三，大陆房地产会涨吗？涨的几率是有，但是不会太多了，因为政府它必须调控啊，不能让让年轻人住不起，好吗？ 以美论吗？哈哈哈哈哈！哦，来感谢秋香赞助哈，谢谢。然后看这青钢剑证往生者是我有很大的疼痛。我们今天主题不是这个，但是我之前有讲过安乐死这个话题，所以你可以去看安乐死那个话题，好吗？金鸟句，一串字符什么意思啊？他他只是做个表情的，好吗？感谢林冠哈，感谢杰夫欠人赞助哈，感谢大家过年之后一样回来支持老师， <laughs> 感谢大家哈，好吗？真的非常感谢大家。好，看一下大家没什么问题是不是？哈哈。 <laughs> 来点问题嘛，不然 <laughs> 都被老师一个唱独角戏，是不是？我发现大家很多人应该都在用那个电视看，然后数位电视去看，这样子呢 <laughs> 就看就可以了，不用顾电脑，对不对？好，我们再接再厉，好吗？哦，没什么问题。好，来，我们继续哈。呃，刚刚刚刚说到了美国问题啊， 仅仅还是只有美国内部的问题。美国是一个有内忧外患的国家，外部的战争一直是没有停过的。而这个战争主要的目标从来不是为了一个胜负，或是跟正义有半毛钱的关系。美国的战争呢，我们从它的战争历史来看，它的目标只有一个，说对外的战争，而不是对内的南北战争。 然后对外战争它的目标其实只有一个，那就是降维度的打击。也就是说，它的目的不是传统上的胜负，也不是为了要征服或者是得到什么样的战利品的利益，而是让一个地区的文明整个降一个维度的程度。例如，怎么样呢？把你从工业时代打到农业时代，这是它最主要的目的。比如说叙利亚跟阿富汗，我们叙利亚不是有一个女星哦，安杰丽娜·裘里。 去他那边当志工的时候，他就说：“虽然叙利亚人民一无所有，但是他们至少拥有了自由。”开什么玩笑？那你为什么不自己？你把你所有身家捐给他们，那你也可以有也有自由啊？是不是？你也可以一无所有啊？啊，这个叫站着说，站着说话不腰疼。这种说法真的是很美式。而我们刚才谈到了哈，要达成这个目的啊，对美国有什么好处呢？它主要两个好处，第一个就是消灭它的竞争对手，让你永远拿着大刀去砍鬼子。哎，不。 拿大刀去对付他的坦克或导弹。第二个就是用战争交易，让美国的弹药武器哦都可以卖给他们。而美国的弹药武器啊，就是都是都不是国产的哦，也不是政府产的。所以说他们的需求哈，就是来自于他们的民间企业，也就军武国家、军武公司这些，比如说雷神啊之类这些公司所出产的。比如说呢，像美国让这些非洲地区啊闹了很多的一个自由民主的革命。 啊，比如说像狮子山这些的国家，政府军跟反抗军他们互相的残杀，但是他们用的武器可能都是美国制的武器，当然也有俄罗斯制的了。这样他们打仗，美国就可以赚到钱。但是问题是，这个钱主要的是来自于国库，国库不够钱就得举债。所以这个军事的问题又回到我们上一段的问题：美国不但要为过去的战争举债，也得为未来的政府哦。 他做举债，而且他现在政府也得举债，无论是过去、现在、未来，美国都得举债，就是一张卡、两张卡、三张卡，刷来刷去都得刷新的、还旧的。那么美国就必须怎么样，在他现在的能力范围以所的之内啊，他就必须要缩减旧战场，来迎接新战场的开拓，例如什么阿富汗收摊，摆开了乌克兰的战场的眼镜。 而问题是，乌克兰的问题没有解决以前，台海如果又发生了战争，请问美国他自己还有多少钱可以来同时支持乌克兰以及台湾的战场呢？这个我们稍后有时间的话，我们会再讲一下。而美国现在的状况，我们过去在直播当中说过，有点类似大清朝的乾隆时期，综合国力世界第一，但是乾隆爷的十全武功之下。 配合了和珅的国库掏空术，让大清朝在非常短的时间之内衰弱到无以复加。后面后继之君啊，根本是无力挽回。这个要怎么去说呢？乾隆朝的税入，各位知道是多少吗？我们讲讲历史故事。乾隆朝的税入啊，大约就是四千万两白银，但是有多说多，有说少。这个还得扣除了什么官员的薪资，还要给魏璎珞的赏赐、如意皇后的赏赐，对不对？ 呃，整个内务府的维系，还有等等一大堆的开支，基本上就会去掉了很大一部分。关于这个方面呢，包括老师在考究的《清朝文献通考》里面，它里的里面的说明啊，其中啊包含了乾隆三十一年，他在京师，也就是北京城里面的具体的预算数字里面，它的税入里面必须刨掉九百万两银子的数字啊，拿去给北京城的开支。 这刨掉这九百万是只有北京城，不包含其他额外的开支，比如是说你是额要增建你的皇宫啊，或是你其他皇宫也得修缮，比如说走水了就是失火了，你要修缮，还要包含刚才所做的开支啊，也是里面主要的九百万两是用在于，比如说王公贵族的你的这个那个心想。啊，比如说那个王爷贝勒啊，格格郡主啊，还有丰台大营啊，西山锐界营啊。 等等之类，九门提出他们所赶满北京的一些士官兵的薪水，这就刨去了多少这个税入的四分之一。其他的你还要给什么什么河南修河啊，这赈灾呀，或是干旱呐，这都还不在其中之内。我们还是说这个财务的问题，我们不看这些清朝的其他杂项，也不看乾隆多次下江南的花费。 就看他十全武功，这号称十全老人的乾隆爷，他乾隆在乾隆的年间十九年到二十二年，他三三年内就平定了两次的准格尔之乱，花费台面上的军费达到了多少呢？税入四千万两，他光这三年所花的军费，就只说这场战争的军费哦，准打准格尔的军费，他就达到了两千三百万两，就已经花费这么多了。 打缅甸，对不对？死伤惨重不说啊，明明就是输的，会败为胜，他又赔掉了乾隆最喜欢的七舅富察傅恒，就是富察皇后他的弟弟。这个他的人命之外，军费花了多少呢？打缅甸花了军费一千二百万两白银。接下来又打了大小金川，打了多久？打了五年，花了多少钱呢？ 打个缅甸花了一千两百万，打个大小金川怎么样也是在境内吧，花了钱不会太多吧？诶，真不多，小小七千万两白银，这是台面上的数字。打仗过程不是只有中央要去给地方军备，地方还会跟地方百姓刮地皮。哎，你就开始横征暴敛，争取这个粮草，对不对？这些还不在这个数字之内。然后又有然后打台湾林爽文花了多少钱？ 跨个海打的钱会不会多一点？哎，不会打。你爽我特别少，只花了八百万两。打安南比较省钱，花了一百万两。然后其他的诸如其他武功啊，打什么库尔克啊，或者就是西藏等等地方的一些武功哦，来做凑数，凑他十圈武功，好大家做个整数之外，这些十圈武功花费了大清朝多少军费呢？就光这十圈武功，我们真的不说其他的花费，什么整治河道啊、赈灾啊，都不说。 十全武功就花了乾隆爷一亿三千万两白银的军费，他的税入是四千万两，还要一大部分跑去给他们王公贵族做消费。而这一亿三千万两白银的军费是打完为止，它里面还不包含了你战死的啊，你战胜要赏赐的，还有后面要上山抚恤的。 还有你后面你战死的这些将士，你不能就让他白死。你下面他儿子生儿子，孙子生孙子，你是不是还得招募新的新兵来补充的成本？就光出去打仗的军费就是一亿三千万两。还是老话一句，这些都是台面上的。其他像其他的下江南、选秀里、扩建紫禁城、修缮旧宫殿、治理洪水、赈灾，这些都没算，但是费用只会更高，不会更低。 因为十全武功是五十年的累积，但是刚刚有提到这些什么选秀女啊、下江南哦，很多的钱它是每一年都要增加的开支，而这里面不包括了还有和珅哈这个全程所累积起来的财产，和珅呢，人家说是世界第一大贪官哦，那当然我们也给他个评价是什么？和珅跌倒，嘉庆吃饱。一个和珅的身家啊，据说了，这是传说，因为从来没有一个准确的数字。 据说等于清朝政府十年的税入啊，是收入哦，我们没有刨掉他的支出，就收入就这么多。那么就等于和珅一个人的收入，就让百姓多了好几倍。你要去支出的压力，因为你钱总是会有金流，从哪里有这么多钱，就必须从多少人的身上可以拿进去。 而你要让这些钱进入到和珅的口袋里面，那你是不是一定得让地方官员去剥削百姓，才能满足贿赂和珅的金额？每个官员赚一点，和珅身上就有这么多钱，那么百姓肯定也是苦不堪言，因为他不是只养和珅，他的府神府道台都是需要去养，呃，这个百姓养所有的官员。 但但是还是一句话，这些事情都不是一年内会发生，它是三十年间慢慢累积出来的结果。但是比较有趣的事情是，我们刚刚所说到的和珅跌倒，嘉庆吃饱。为什么只有嘉庆吃饱呢？因为嘉庆没有把没收和珅的家产全部放到国库，他所没收的和珅家产呢，少部分分给他的兄弟姐妹，例如呢，例如他最喜欢的十格儿啊，十哥哥。 哦，他就把和珅的本宅啊，就是乾隆皇帝赐给他的家宅，赐给了他，那一些庄园赐给给他的一些兄弟，其他的大部分，据说百分之七十以上都给他收进了内务府。内务府是什么？以后我们可以讲这个故事。内务府就是皇帝的私人账户，内务府里面它是有额外在朝廷之外的品级。 我们说的九品官人法，那个叫做地方跟朝廷的官阶，但是内务府里面又有另外一套九品官人法，内外是不相通的。说内务府是一个非常怎么大内森严的一个地方，很有趣。以后老师跟各位讲这个故事。而这个时候啊，一定会有一些聪明的小伙伴说：“老师，您这样讲不对吧？你忘记雍正皇帝哎进行过的新政有摊丁入亩、火耗归公吗？” 税入改良之后，不是只有这四千万两吗？答案是刚才所说到的乾隆朝的四千万两，但有高也有高也有低了，多的时候有到七千万两。这税入四千万两的打底呀，它就是已经是经过摊丁入亩、火耗归公之后的结果。各位要知道，大清入关创建国之后，它从顺治朝税入多少钱？两千四百万两，哎，一个皇朝就两千四百万两的税收。 到了康熙朝，三千一百万两的税收，而且我们的康熙皇帝还下了旨，怎么样？日后人丁之长，永不加赋。所以说，我收到的人口税永远就在他那个时候冻结了。那你减少了我不算，但是增加的我也不多收。这个知道后面的皇帝根本就难以施展。所以雍正皇帝要做了新政改革税制，就做了摊丁入亩、火耗归公之后，雍正朝的税路涨了，从从多少呢？从原来三千一百万涨到了三千五百万。 到了乾隆朝的时候，顶峰的话是四千八百万，这个是老师找到有在他们有档案的部分。但有人说七千万，七千万这个数字啊是目前没有找到它的根据。但是老师找到根据的有记载是四千八百万。这里可以知道，雍正皇帝的新政，他做出来的税务改革啊，它其实是有一定的效果。而且乾隆皇帝六次普免天下钱粮，税入也有中断过，不是你每一年都可以收到税。 而在这个乾隆朝，我们今天把它看作美国像哪一个时期呢？美国这么多的总统，其实我们可以把它看作是克林顿主政的时期，美国非常强大的模样。克林顿啊，总统他是非常有一手，把经济做得非常好。当然是在他在他之后，就是走了另外一个走向了。而大清朝的历史，难道没有人知道要改善大清朝的财政问题吗？当然有。 哎，经过了鸦片战争、列强入侵，大清朝发现再继续按照雍正皇帝的祖宗家法，那断然不可能改变大清朝的财政问题，所以他后来就做了更多的税制改革，把在道光年间税入四千一百万两的税收，到了光绪十四年，成长到了多少呢？五千万、六千万不止，七千万不止，总共增加到了八千六百万两的税入。 整整比你雍正爷多了一倍有余，到了光绪二十五年突破税入一亿两，到了光绪三十一年、三十四年，大清的税入啊达到了二点三亿两的税收。你看看，一整个光绪朝，你把百姓的这个税收，整个经济蓬勃了起来，我税收真的是怎么样？真的是完全不让列祖列宗都觉得胆寒，怎么可以让国家发展到这么强盛呢？ 所以说，这么高的税收代表清朝在光绪年间，它应该是超越了千古一帝康熙皇帝，以及勤政爱民的雍正皇帝，还有风流倜傥的乾隆皇帝。他应该是成为中华历史上最强大的朝代吧？在光绪时期，当然我们知道历史那个时候惨不忍睹，所以说当然不是最强大的时代。 在这个时候啊，为了维持战争的外债以及其他的开支，维持清朝在光绪时代开征了一个税法的改革，叫做离金制。这个离金制啊，相当于现在日本的消费税，还有我们各个国家的货物税、增值税、盈利事业所得税、个人综合所得税的复杂化。这个税收的制度啊，简单来说，一切日常所用之物啊。 无一不在克征范围之内，所以说就什么呢？见货即征，地上一根菜叶，它也得征税，不问巨细，一根菜叶到一根钉子，甚至是一个姑娘带的一个小姐，一样，你还是得要去被课税，而且看到什么我就课征什么，它就会产生一个新的税收来为了收你这个税，但是这个税收啊，地方跟中央的规定也不是一致的。 地方可以依照他的需要自行掌握这个离京制的税收的制定，所以是说呢，它可以可以增加或是减少这个税收，所以说当时就产生了一个问题，这个离京制一旦征收了哦，十分里面三分属吏仆，也就是三成给这些收税的公务员当成税收奖金，三成三分耗于官绅，也就是地方官员跟士绅又分走了三成。 最后再沿路各个公务员、各个单位跟各个机关的克扣，所以到了大清中央政府手上，剩下的已经是不多了。但即使如此，话说到这里，大清政府依然收到两个亿的税收。请问百姓实际上的收入，他赚了一个铜钱，到底要拨成几半交给了这些官绅呢？简单来说。 大清朝最后又活成了蒙古大元朝的模样，万物都收税，苛政猛如虎，最后当然就是重蹈覆辙，激起了民变。前有太平天国，后有白莲教，再来就是孙文起义，最后推翻满清，建立民国，世界也开始进入的乱世之中了。讲到这里，喘一口气，老师想问问大家，欧美的税收是不是就是很低廉的税收呢？ 欧美的政府要弥补财政的赤字，他会选择大开贸易之门，开始加强商业活动，以此来刺激经济，来增加税收，弥补他的在疫情之间造所造成的亏空，还是他要跟大清朝一样，闭关锁国，实行了贸易壁垒，对他的国进行了贸易制裁，然后在外不断的掀起了战争。 最后只能不断的发债来让债台高筑，你发债我也发债，我们都发债，谁来买这个债？那都不行。那么我们只好在国内加征的各种税金来盘剥百姓呢。什么？有人说大清朝跟现在不一样，大清朝那个时候哪有发国债，对不对？那个时代没有发公债的问题啊。你拿现在比过去是错的。那么如果你有这么想，你的历史肯定没学好，你的历史老师正在哭泣呀。 光一九一八九六年，大清朝为了筹借英国跟德国的洋债，当时叫洋债，筹集多少呢？筹集一千六百万英镑，他以九十四趴的折扣折现银九千七百万两，年息五厘，分三十六年去还清。在大清朝早就有对国外去举债的举动了，这个是自认为世界中心的大清朝，其实也得跟欧美去低头。 而大清朝经历了雍正、中心，把濒临破产的大清财政从中国版的经济大恐慌之中拯救出来，缔造了乾隆盛世，然后不断的对外掀起了战争，逐渐演变成对内横征暴敛，想营造一个唯我独尊的帝国，最后有成功吗？ 难道大清朝没有博学鸿儒，没有治国的栋梁，只有康有为、梁启超这些纸上谈兵的梦想家而已吗？当然不是，大清朝包含了还有林则徐等大臣，他还是有的。他们对国外的演变非常的了解，但是，但是，但是，因为民粹的驱使，让当当朝的皇帝看不清楚世界的走向，也不敢面对世界的走向。 所以，过去近代有元朝的元顺帝，后有明朝的崇祯皇帝，即便是大清朝的宣统皇帝，每一个难道都没有想过要励精图治来拯救这个大象将挺的国家吗？但是最后败亡的原因，其实我们很简单来看，无非就是党争跟民粹作为基础，让国家逃不过三百年国祚的限制而走向了灭亡。 当然，国家灭亡的是没有错，百姓还是继续延迟的地方的文化。所以我们说的好，铁打的百姓，流水的皇帝。只是现在的皇帝啊，不只是流水，他更像自来水，不到十年你都得流产，不不是流掉，换下一个上来，是不是？而且皇帝的产生跟过去一样，你不需要南书房、北书房，呃，么帝师不断的去抚育你，你也不需要去派外差，你都不用。 你只要怎么样，你也不需要历练，你只需要骗得过百姓，说你是最好的，那么你就有机会当上了皇帝。这样的世界，请问能不长期处于混乱之中吗？各位，你觉得呢？好，我们刚刚休息一下哈，讲了历史故事特别累， <laughs> 历史故事其实很有趣的事情，说真的啦。老师从大陆去欧洲是不是好的选择？ 我觉得，如果你有你本身带的钱够多，我觉得都是很好的选择。有钱去哪里都可以。我说真的了啊，如果你只想去欧洲，然后因为你在中国过得不好，你在欧洲想要变好，我觉得你还是会在中下阶层区去打滚了。因为你不可能，你今天一个移民然后突然去那边能够发财然后暴富，有这个状况是有啊，但是不多。比如说我们像那个中国到跑到那个美国去，那个锅什么都算记了，对不对？ 哦，还是叫什么名字啊？就是那个跟跟那个大差元一起合伙那个叫叫什么名字？突然有点忘记，了，是不是郭什么的。他就是有钱过去，对他什么都行，他干嘛都行。但是如果你在中国，原本就是一个可能你年收入不到两百万人民币的，你到了美国，你也不可能收入会变成有一百万美元，那是这是不可能的。你本来是什么收入，但美国你可能同币值而已，你是不可能是说你过得会比现未来跟过去来好太多。 你最多就是维持一个小康，所以说要看你自己，你你有多少的本事，多少的本钱，你就多过过好多好的生活。就像老师吧，啊，我这样子一个算命的一个一个先生术士，对不对？人家说术士，不是我德鲁伊，好吗？我去到哪里我都赚差不多的钱，我不会因为我今天换到欧洲去，我突然突然就变成怎么样丧尸，是不是？不会丧尸可以了，RMB <laughs> 可以了，这样不可能变成更厉害的人，对不对？因为我本事到这边，我不会变得更强，我换个环境我还是我。 所以说，这个要想清楚，移民他永远是你，你要自己看自己有多少的实力去移民，说很实在的。老师从业这这十几二十年了，这个看过移民的人实在太多了。但是不是每一个移民都有好下场？我说真的啦，很多人都还是在在当地很苦苦的支撑，他们自认过得比原母原母国来的好。无论你是新加坡、马来西亚，或台湾，或是香港，都觉得说，我过得已经比比我老家人过得好。 至少老家人什么都不用做，靠房地产就涨了，他就他就赚到了。那你这边苦苦熬着，你到最后你也只是苦苦熬着，因为他们的制度不会让你发财，他们都不让自己百姓发财，怎么会让你发财呢？对不对？小康可以，好平稳可以，多的就除非你本来就很厉害，不然不要想这么多了。呃，军火商招动会有业障，业障这是他们不再考虑的事情嘛，对不对？美国终于业障来在台湾什么危机打起来了，这么简单就打起来了。 哦，带恶劣，在地方带恶劣，他当然了，花费多当然是花，他你实际上你花这么多嘛，你没有安抚地方嘛，那些那些大小金川那些地方的首长为什么不服你？这个都有历史的问题呀，好吧。哦，碰到直播耶，check it out， <laughs> 天历史课，我们以古鉴今这是很重要的，好吗？解放军如果攻台，台湾军队能够撑几天？ 呃，我不能妄言了。我们的国军战士都是很英勇的啦，但是弹药够不够就不知道了，好不好？这个是很需要去思考的。那个台台台湾如何就打起来了吧？我觉得十之八九，我觉得真的是有大概六七成机会打起来了。我们不能十之八九，六七成都会打起来。南半球九光泽是不是跟台湾不一样？不是哈，不是哈，你新来的。最后老师还是跟你讲一遍，你在澳洲的东南西北，难道跟难道跟在纽约东南西北不一样吗？你在澳洲的男生在。 然后坐飞机到了，到了新加坡会变女生吗？不会嘛，你就不会，你就是东南西北该哪里就哪里，不会不一样。不要听那些没有根据的事实，好，不要相信老师不会因为我今天要去澳洲云游，然后我下飞机就变成女老师，不可能嘛，是不是？你拿一个苹果种子到澳洲种起来，它就变成橘子吗？也不会嘛。那凭什么你那边过来就跟我讲说整跟要相反？ 对不对？不是嘛！不要相信没有根据的事实。老师这一行业的，我很负责告诉你，任何跟你讲说那些几所有东西会相反的去算的，那都是都是错的哦。我很这个东西，我算不在批评评同行了，但这个部分我必须要坚持，因为这是专业，专业上这个是一定固定的哈，不可能会不一样，好吗？呃，再次核武嘛，我不知道呢。耐性的胜算有多少我还没算啊，有有算的话再告诉你，好不好？我们都有命理名人堂。 只要我们今年能过完啊，明年我就算给你听，好吗？ <laughs> 今年先过完啊，这我们们要说多少，命你名人堂啊，我们最快我们的大概十月啊，我们今年的十月我们会播，只要那时候我们还确定有选举，我十月就一定会播，好不好？这个 <laughs> 很多事不知道啊。哎，感谢正浩，感谢正浩赞助哈，谢谢谢谢。好，我们继续下去哈，哦，休息够了，我们继续下去， <laughs> 好不好？ 所以说，我们刚才讲了这么多的前车之鉴、历史故事，我们理论上看历史就不会太困难，因为人类的愚蠢啊，都一定是不断重复过去的错简单来说，小时候大部分的人都看过自己的父母吵架，但是自己当了父母之后，也大部分也会因为一样的问题而跟自己的伴侣去吵架。这个世界上不是只有富贵跟贫穷会世袭，很多时候我们都会犯一样的错误。所以说，愚蠢它也是世袭的。 我们在很多人生的之中啊，我们需要的就是要做什么了，一定是很重要。老师也是不断的跟各位讲，我们很重要的就是博览群书，你不要限制看自己哪些题材的书，什么都可以看，多看，但是你都不要相信，因为每一本书我们去看的时候，都要把它当成是一个材料，材料是拿来应用的，不是拿来追随的。你会追追随你今天买的鸡排吗？不会嘛？你会追随你的高丽菜吗？不会嘛？为什么？因为它是食材。 是拿来用的，不是拿来追随的嘛，对不对？这包含了佛经或是一切经典，都是一样的态度，这是让我们人生学习的材料。你从这个材料，你才能够成为更好的自己。 这是一定的，任何的这宗教经典里面一定有一些荒诞不羁的事情。如果你没有博览群书，你就把经典里面是当真的。比如说，还是自爆一下，佛经里面就很多荒诞不经的事情。海水为什么是咸的？就是洗天上的宫殿，还有海里众生在尿尿，所以说海水是咸的。这种荒诞不经的事情，在佛经里面还在大藏经之列。 可是你要不要信他？那是你自己的智慧。例如什么？例如有人生病了，你是不是应该去看合法的专科医生，无论中医或西医，合法而且他是专业的医生就可以了。但如如果还是你应该去请一个和尚道士在家里办法会驱邪解祟，祈求神佛的法力加持呢？这个当然是不对的啊！不要老别以为老师讲这个废话，当然去看医生。我告诉你，即使到此时此刻。 这次社会上面还是有很多人遇到生病，他第一时间是求神问卜，不是去找专业医生。说实在的，老师也看了很多宗教宗教前辈高僧的一些视频，就连什么达赖喇嘛哦，达赖喇嘛已经现在应该算很有名的吧，是不是宗教领袖了？他自己都说，他生病的时候他自己也是看医生，也要跟医生讨论他的病情，跟他的宗教习惯能不能去，能不能去有些调和的办法，找出解决的方案。那。 达赖喇嘛都如此，难道我们的修为会超过这些高僧大德吗？对不对？所以多看书，摒弃既定立场来看别人的想法，有时候看很多很有趣的事情。所以刚才说老师以美的啊这些东西，你可以这么想，但是是不是那不重要，因为你觉得是就是，然后但是别人觉得不是，他就觉得不是立场的问题而已。而我们把眼光放到现在，台湾跟乌克兰现在都是一样危险的地方。首先我们说到乌俄之战。 这个乌俄之战，我们可以看到说，之前我们在去年的时候谈过，俄罗斯不会在冬季大举进兵，但是当时的说，在学者说，俄罗斯一定在准备冬季进军，他要等的是什么呢？老师认为他在秋冬的时候，他利用东将军的守护来进行他的战备训练，让他征过来的新兵都可以得到妥善的训练。这个训练不是一个月两个月，这需要三个月半年。所以我们看到九月的征新兵。 我们说这个东西一定要三个月半年，所以它现在啊，等开春之后有没有可能大举进攻？这个概率是非常之高的。而乌克兰有没有像泽伦斯基啊，这个我们最全球最厉害的网红所说的，他们将大举反攻，而且他们会得到欧美的支持之后，他们必将势如破竹，歼灭所有来犯的俄罗斯军队，把他们打回莫斯科，并且抢回过去的失土，包含克里米亚。应该这么说。 乌克兰在这个冬季，它损失的只有更多，而没有更少。为什么呢？因为欧美已经不能给予更多。现在乌俄之战，我们其实可以预期的是，它是一个相互的消耗之战。呃，但对于俄罗斯来说啊，它耗得起，因为俄罗斯。 不会有能源危机，也不会有粮食危机，也没有任何一个国家，包含美国大地，敢把导弹俄罗斯，包含了欧洲，你也得继续的消耗。例如，德国一直被拱着要提供乌克兰豹二坦克，但是弄到最后，德国的消总理肖之子说：“哎，你给他没问题啊，美国只要继续提供军援，那么德国也会一样去支持乌克兰。” 但是问题是，美国提供的军援基础，那是在他们的众议院里面要通过这个预算拨款，然后进行给他们的援助，才能给乌克兰更多的帮助。但是目前来看，众议院不大会去遵循拜登的意志，给他更多的援助案，这是在之前换届的时候就已经讲明的事情。当然，会不会完全没有也不一定呢？他们很有弹性的嘛。所以即使有，但是它的规模大概也是杯水车薪。 那么这样消耗下去，乌克兰必须想办法吸到欧洲的营养来维持它的军火援助。而俄罗斯方面，它的进攻很多也是仰仗的不是你俄罗斯的新兵，而是瓦格纳佣兵的力量。他现在战死的很多都是瓦格纳的士兵，也包含他们征集来的那些死囚。哦，这里面都会有。那么俄罗斯为什么要他要做这些事情？而他什么时候推进他的一个正规军呢？ 这个基本上啊，今年大概率的还是会有超越过去规模的战争会发生，因为他现在准备好他的军事的补给跟训练啊，这人还是很重要的了。那这些东西在乌克兰的土地上蔓延的速度也会非常的广大。这个原因是因为俄罗斯想要吞并乌克兰整个国家吗？其实我们应该换一个方向去看，很多专家都在评估。 目前是美国想要消耗更多俄罗斯的国力，来让他未来长达数十年都没有办法重新以世界胜利者的军事强国来去影响这个世界。各位要知道，在二战，俄罗斯是战胜国，它一直都是赢家。而毕竟俄罗斯跟中国两个一定得要先倒下一个，这样西方各国才能够放心。 继续主掌这个世界的话语权，而为什么先挑俄罗斯呢？因为中国它是一个均衡发展的国家，所以是说你只它不是只有像俄罗斯，它军事很强，或是只有它的原物料很强。中国各方面它都有防御的壁垒。你两个两害取其轻的状况之下，先让俄罗斯倒下，比让中国倒下更快一些，也更方便一些。但目前的情况来看，这个目这个目标是还没有达成的。 但是我们反过来也要理解，现在资讯发达，俄罗斯会不会不知道他可能会陷入美国的消耗战呢？他当然不会不知道，因为他们也会看看网络嘛，对不对？所以俄罗斯现在哈不断的被乌克兰去稀释他的国力，那俄罗斯会不会担心呢？但是俄罗斯的整个战法，我们必须要知道的事情，他不断的改良在乌克兰上面的推进的方式。 从一开始的哦，很多人说他长蛇阵，然后从来不认为他是长蛇阵。他的坦克大军到后来的围点打援后一个周一个周的打下来的包围战，到最后他进行了无人机的轰炸。然后这几天我们在过年的时候，他们也放了炮仗，什么炮仗、火箭弹，万弹齐发，一直来进行的都不是使用大规模的进军作业，都是打烂一个地方又一个地方。 然后让乌克兰他的这个泽伦斯基总统有时间跟空间去欧洲、去美国，不断的向这些国家去索取物资跟军火。各位要知道，俄罗斯它其实一直都有掌握乌克兰的空优，他们整个领空是被俄罗斯所掌握的。今天如果俄罗斯真的要做，他可以完完全全阻止泽伦斯基离开了乌克兰，让他们甚至连网络都没有。 可是为什么一直要让他可以出国去要钱要军火呢？难道不知道让敌人获得补给对他们是非常不利的吗？或许他知道，或许他根本就是要你去跟其他国家拿到更多的补给，因为你拿一辆坦克，德国就少一辆坦克；你拿一个爱国者，美国就少一个爱国者；你拿一个海马斯，美国就少一个海马斯。你拿多少，你都得在俄罗斯的土地上给消耗掉。今天消耗的难道只有俄罗斯的军人？ 他们的生命，还有包含了乌克兰的一些守护疆土的战士吗？不是，后面消耗的，其实乌克兰就只像一个笔尖，它消耗的墨水其实就是欧洲跟美国他们的能量，这个是一个非常重要的观点。那么这个时候，我们却看到欧洲政府很容易陷入了两难，难就难在哪里？他们自己的国家已经财政吃紧，经济已经面临了萎缩，又难在开战这时候把话说的实在太满了。 为了选举什么伟大前程民主自由什么话都说出去了，现在你要兑现这个结果也不是，不兑现也不是。例如德国，你丢出去一百辆豹二坦克给乌克兰，注定它是有去无回。打赢了，人家不会还给你；打输了，变成废铁一堆。然后乌克兰还指着鼻子去跟你说：“我要的不是一百辆豹二坦克，我要的是三百辆啊，大哥！”各位朋友。 如果你是做生意的，你会选择出货然后不收货款吗？而乌克兰现在走的就是个模式，我要你德国出货，而且你还得包邮，而且你还我还不去支付你任何一毛钱，这是你应该送给我的货物，而且不止这些，我不但你要出货不能收货款包邮之外，你还得里面塞一些红包给我当做军费，先来个二三十亿花花吧，是不是？那么即使现在德国它是有能力出得起的，请问？ 英国出得起钱吗？意大利跟波兰还可以继续天天送现金到乌克兰，然后日日送面包给乌克兰难民去吃吗？然后他国内自己的百姓被通膨搞到民怨四起，让他们自己的政权不稳吗？各位看看英国为什么这么混乱，其实说到底跟乌俄战争是绝对脱不了干系的。各位你说是吗？ 好，可是我们现在十点了，所以说我们现在应该要谈到的台湾问题，所以说就变成我们今天没有办法谈了。所以老师点下那个讨论点，会把它删掉。现在十点了，我们已经超过时间了，好不好？我们最后看有没有什么问题哈？朝鲜要加入乌俄战争，其实朝鲜它是等机会啊，它不会去参加乌俄战争，它要打一定打日本。这个朝鲜跟跟那个大和民族的仇恨啊，那个是很难解的，好吗？两岸并入三界前为什么不进行这次和谈？哦。 你你何谈呢？那那那你要台湾这些政客拿什么吃啊？你何谈百姓好对他们差呀？你要知道一件事情，打仗永远是这永远是一个国家的基基层人民、中低阶层人民去杀了另外一个国家中低阶层人民。各位，你有看到美国参了那么多那么多场战役，那哪一个总统去去参加了吗？没有啊。那普京他的儿子他和他儿子、他女儿有参加战场吗？还是你泽连斯基的中的儿子有去参加战场吗？都没有啊，都没有啊，对不对？ 啊，你说拜登他儿子杭特还大儿子在那边阵亡了，是不是？啊，他是病死的，不是阵亡的。然后他有参加伊拉克战争，但是这个这个是为了公理跟正义嘛？我们知道伊拉克战争这是一个荒谬的事情，所以说你何谈是对百姓好，但是对那些执政者不好啊！对他们不好的事情为什么要做呢？对不对？麦卡锡反弹，对方大军演吗？你真的一定是觉得军演而已吗？我觉得他就这次就会上岸的，好吧？你真的来，真的就要上岸的。我我我老师个人这么认为，那真的是等他走就要上岸了。 为什么俄罗斯要开战？是不得不美国没有招错了吗？还是俄罗斯推过错误，无比想象中难啃？其实这里面有很多很多的问题啊！我们可以过二十年后再去看看这个事情的发展。因为战争没有结束之前，没有人知道你为什么开战。比如说，你美国打伊拉克到底为什么？打到最后一一袋洗衣粉就说它是致命性武器，但是事实之后，有人会去谴责你这个致命性武器是假的嘛？谴责也没用，反正我打完，你怎么着？就这样，好不好？ 台湾政策法一旦通过，五统势不可免的，我有没有通过都势不可免的，好不好？那个是没有办法的事情，这是一个趋势，这是一个趋势，那个是难以去抵抗的事情。但是这个里面还是可以对应到一些历史故事，我们可以慢慢去谈，好不好？那其实今天呢，我们乌克兰也没讲完，那那个我们的台湾问题也没讲完，但是我们因为我们时间到了，哈，老师在下次再继续这次的教训，我们会把这个问题好好的把它讲，好吗？好，那我们下周三一样继续更新我们单元视频。 感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下次见。